Satu tujuan. Memori sangat sulit untuk direkam, sama seperti sebuah siluet di tengah kamu. Satu tujuan. memori sangat sulit dihasilkan, sama seperti sebuah sinar di tengah kamu. Meskipun ingatanku diubah, hatiku tidak akan pernah berubah. First blood. Petarung sejati tidak pernah berubah dengan perasaan. Suatu hari, aku akan kembali ke lab itu dan membakar atas Meskipun ingatanku diubah, hatiku tidak akan pernah berubah. Kau akan melihat pedangku sebelum aku terlihat. Wait, sejati tidak pernah bertindak dengan perasaan. Memori sangatlah sulit untuk direkam, sama seperti sebuah siluet di tengah kabut. sebelum aku terlihat. Suatu saat, aku akan kembali ke lab ini dan membakarnya hingga rata-rata. Sorry. Wait. Hati seorang tidak pernah lupa. been slain. Your team destroyed a turret. Monster kill. Your team destroyed a turret! Suatu hari, aku akan kembali ke langit itu dan memakannya hingga rata di atas. Your team destroyed a turret. Wait. Awas. Launch attack. An ally has been slain. Terlalu lambat. Your team destroyed a turret. Meskipun ingatanku diubah, hatiku tidak akan pernah berubah. Killing spree. Kau akan melihat pedangku sebelum aku terlihat. Suatu hari, aku akan kembali ke lab itu dan membakarnya hingga rata dengan tanah. Your team destroyed a turret. Wait. Hah? Orang betul. satu tujuan. Aku seorang pria dengan cerita yang memilukan. Sangat sulit untuk bergerak. Seperti sebuah siluet di tengah kamu. battle. terlalu lambat. Wait. Petarung sejati tidak pernah bertindak dengan perasaan. Awas! seorang pria dengan cerita yang memilukan. Suatu hari, aku akan kembali ke lab itu dan membakarnya hingga rata dengan tanah. Petani sejati tidak pernah bertindak dengan perasaan. been destroyed. Selama 10 tahun, aku telah mengasah pedang untuk saat ini. Your team destroyed a turret.